voice. свите. Попадание. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Есть попадание. развития. Цель захвачена. Готов. Есть пробитие. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Броня не пробита. Гусеница сбита. Движение невозможно. Есть пробитие. развития. Попадание. орбите. Цель понял. Готов. Есть пробитие.